Hey Watapex gente, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir las habilidades de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, las cuales se consiguen en las misiones secundarias 134, 136 y 137. Empezamos con la misión 134, deberemos acabar antes de 6 minutos y medio y de preferencia con la mayor cantidad de vida de Whis. Para esto les recomiendo irse primero contra Freezer cuando vayan por la zona de montañas, asimismo cuando activen el evento secundario derroten a Broly al inicio porque estos dos son los que más pueden matar a Whis. Una vez hecho esto, deberemos matar a Goku Ultra Instinto con un ataque definitivo para obtener carga súbita, y a Vegeta debemos matarlo al final, igual con un ataque definitivo para obtener carga definitiva. Ambas habilidades muestran la leyenda de obtuvistabilidad. En caso de que no aparezca la misma, reinicien la misión. Ahora vamos a la misión 136. Aquí deberemos acabar en menos de 7 minutos y de preferencia con la mayor cantidad de vida de Vegeta. Si lo hicimos correctamente, se activará el evento secundario y llegará Goku Ultra Instinto. Debemos acabarlo con un ataque definitivo y puede o no que aparezca la leyenda de Autobista habilidad. Esto depende de si nos da aguijón explosivo o no, pero de cualquier forma así obtendremos estas habilidades. Por último, en la misión 137, por cada enemigo derrotado nos darán tiempo. Debemos terminar mínimo con 8 minutos y 30 segundos para desbloquear el evento secundario. Luego llegará Goku Ultra Instinto, Jiren y Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Es a él a quien deberemos vencer primero y eliminarlo con ataque definitivo para obtener así destello prominente. Espero este tutorial les haya servido. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.